Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Wars, je suis Scar et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière. Première chose, qui différencie totalement des vidéos de l'habitude, ça va être euh, pas une vidéo de gaming, pas une vidéo de cinéma et pas une vidéo de JR, ça va être une vidéo de remerciement. Aujourd'hui, on est le 10 avril 2018 exactement, et c'est un jour particulier pour moi parce qu'il s'agit de mon anniversaire. Alors pourquoi je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec le contenu qu'on fait d'habitude le jour de mon anniversaire Eh bien tout simplement parce que 1. c'est mon anniversaire et j'ai pas envie de me faire chier 2. YouTube nous a envoyé très très récemment un petit mail euh, nous indiquant le nombre de euh, vues qu'on a eu euh, cumulées sur le mois dernier, le nombre d'abonnés etc qu'on a eu etc ce qui est un peu la première fois que YouTube nous remarque en fait, mais surtout ce qui démontre un petit pic d'abonnés qu'on a eu parce qu'on a presque une dizaine d'abonnés qui sont rajoutés à notre chaîne en l'espace de 3 semaines. Donc tout naturellement, j'aimerais remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne dans le mois dernier. Mais également, j'aimerais parler de 2-3 euh, petites choses, notamment euh, sur des personnes sans qui la chaîne n'aurait jamais pu se faire je vais pas parler bien entendu de Carboom ou d'Angel parce que c'est forcé que sans eux la chaîne n'aurait pas pu se faire vu que la chaîne s'est faite avec eux. Mais j'aimerais parler de certaines personnes sans qui vraiment on aurait abandonné depuis un sacré bout de temps. J'aimerais tout d'abord commencer par Spamalls. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, euh, et moi, on se connaît depuis maintenant deux ans. Spamalls est un youtubeur britannique qui fait du gaming tout comme nous, et qui est probablement l'une des personnes qui m'a le plus inspiré pour faire du YouTube. C'est vraiment... Comment le décrire C'est quelqu'un qui, a une énergie folle, qui a vraiment une pêche quand il fait ses, vidéos et, qui abat une masse de travail. C'est incroyable. C'est... Euh, pour vous dire, véritablement, c'est la personne qui m'a donné envie de faire YouTube, euh, de continuer YouTube et qui par la suite, au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître et qu'on est devenu amis, m'a botté le cul continuellement pour que je <laughs> finisse par faire ça. Donc, pour tous les conseils euh, que tu m'as donné, Spamoche, pour tous les coups de pied dans les fesses que j'ai reçus de ta part pour avancer continuellement et ne pas abandonner, bien que j'en avais très envie certaines fois, je te remercie, mais vraiment du fond du cœur, j'aimerais vraiment te remercier. Prenez bien ça en compte, hein. euh, démarrer YouTube, c'est très, très, très difficile. Ça n'est, c'est pas vraiment une partie de plaisir, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps à, essayer de, commencer une chaîne, à trouver un, sujet de fond, à trouver une identité de chaîne, à trouver... Euh, un graphisme euh, pour, ta page d'accueil, etc. <laughs> etc. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place et, sans Spamalls, ça aurait même pas pu commencer de base. Donc déjà Spamalls, un énorme merci pour toi. Mais ensuite, je pourrais pas continuer cette vidéo sans parler de Gamehog, euh, Ed notamment, parce que... Voilà, Spamalls c'est le premier mentor que, j'ai eu, mais, mais Ed c'est le second, c'est... C'est comme, comme c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, d'enthousiasme, et qui est quelqu'un qui travaille très très très très dur sur sa propre chaîne. Euh, et que j'admire énormément pour, euh, pour, tout le travail qu'il fournit, pour, euh, pour toute, la, toute la, la, joie et la bonne humeur qu'il apporte dans, dans, toutes ses vidéos. C'est vraiment très très très inspirant et, c'est la même chose en fait. Spamalls et, et sont les deux personnes envers qui je, me suis tourné quand, quand j'ai eu besoin de conseils, quand j'ai eu besoin de, de, de, me dire que ce que je faisais sur la chaîne YouTube euh, allait servir à quelque chose, c'est vraiment à cette personne-là que, je me suis tourné. Et sans ces personnes-là, ça aurait jamais pu se faire. Du coup, Ed euh, pareil, j'aimerais te remercier véritablement, j'aimerais j'aimerais vraiment que, que voilà, pour moi, il faut que les gens sachent que si Geek a pu être créé, c'est grâce à vous deux, principalement. Mais pas que grâce à Gamehog et également à parce qu'il y, a eu tellement de monde qui, nous ont aidés. Je ne peux pas finir la vidéo sans citer Emric euh, de la chaîne Emric Blake qui est un youtubeur français et un ami personnel euh, que je connaissais déjà de bien avant de faire cette chaîne euh, qui a commencé YouTube même avant que je commence véritablement YouTube de mon côté et qui nous a aidé énormément et qui nous aide toujours en ce moment euh, sur la chaîne, il, euh, il, aide sur les effets spéciaux, il aide, euh, il aide un peu sur le graphisme, c'est lui qui a fait certains des dessins que vous avez pu voir, notamment le dessin de la bannière de la chaîne, et le dessin du logo de la chaîne également, le, panda, c'est lui. voilà, c'est quelqu'un qui, nous aide continuellement sur, sur la chaîne et qui ne demande pas grand chose en retour et je trouve qu'il n'est pas assez il n'est pas assez il est pas assez remercié pour, euh, tout, pour tout ce qu'il fait euh, pour, notre chaîne. Ensuite, il y a tellement de monde que je dois remercier. Euh, il y a John et Jeff de Final Boss Fight qui... alors, on va commencer par, Jeff. Jeff, j'avais déjà cité son nom dans, la, vidéo qu'on avait faite en janvier pour indiquer qu'on reprenait la chaîne, qu'on reprenait les choses en main. Jeff, c'est la personne qui nous a énormément aidé, surtout moi personnellement, à euh, maîtriser le logiciel OBS avec lequel maintenant on enregistre les vidéos euh, et j'espère un jour les live quand ma connexion internet aura arrêté de faire chier et c'est vraiment cette personne là qui nous a euh, qui nous a vraiment aidé à comprendre le fonctionnement de ce logiciel et dans un sens à améliorer le, rendu de nos vidéos parce que sans, sans, sans OBS j'aurais pas pu continuer en fait la chaîne. J'avais un énorme problème avec mon ancien logiciel de capture qui ne correspondait pas du tout à mon logiciel de montage qui empêchait totalement les vidéos de se faire. C'est pour ça que euh, sur le début de la chaîne vous n'aviez pas eu énormément de vidéos de moi en, gaming euh, parce que tout simplement je ne pouvais rien enregistrer, je ne pouvais rien monter. Sans Jeff franchement j'aurais été coincé dans cet état perpétuel et, je dois vraiment, vraiment, vraiment dire que, voilà, dans un sens, Jeff, tu as sauvé la chaîne. <laughs> en tout cas, tu m'as sauvé, moi. Donc, merci énormément, Jeff, encore une fois. Et John, euh, John qui euh, lui nous a énormément appris sur le fonctionnement de Roll20 euh, avec lequel on fait en ce moment les, jeux de rôle qui vont bientôt arriver en, épisodes épisode. Ça y est, j'ai enfin trouvé le format parfait pour faire les, épisodes et donc ça va se faire. Voilà. Sans John, sans Jeff, encore une fois, on y serait peut-être arrivé mais ça aurait pris énormément plus de temps. Et vraiment pour moi, euh, ça méritait d'être dit, ça méritait d'être connu par vous, euh, chers, euh, auditeurs et spectateurs, <laughs> que Final Boss Fight est une, chaîne amie de, de Geek World qui, qui nous a un peu sauvé la vie sur certains aspects. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre je, pourrais citer, Queen Creeps. Queen Creeps qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sur les débuts de la chaîne. Euh, moralement. Et, c'est aussi, c'est aussi une, bonne amie que, j'estime énormément euh, et avec qui j'espère avoir le plaisir de travailler très très prochainement. Donc euh, pareil, Queen, merci, merci énormément pour, pour ce que tu as pu faire pour, pour moi, en l'occurrence, pas, tellement pour Carbon ou Angel, parce que je ne les connais pas. Et je pense qu'on va terminer cette, cette vidéo en disant que depuis la, Comic-Con de Londres que j'ai faite en octobre, les choses ont énormément évolué pour, euh, la chaîne. On a rencontré des gens extrêmement euh, sympathiques et extrêmement intéressants, comme euh, Luke, James, que, je connaissais un petit peu de nom, mais que j'avais jamais véritablement rencontré ni, ni parlé avec. Donc c'est sur ce moment-là que ça s'est fait. Et pareil, hein, Luke James, c'est une, chaîne qui, mérite d'être vue, c'est une chaîne qui mérite qui mérite qu'on en parle, et, c'est la même chose. C'est un exemple, hein, c'est un exemple, tout comme Game of Thrones, tout comme Spam Wars, tout comme euh, Final Boss Fight, tout comme Rekia. Euh, Rekia euh, c'est un exemple en termes de live stream les enfants, si jamais vous avez avoir des live streams le tard le soir, <laughs> allez voir les live streams de Rekia. Et également, il y a Ben, il y a... Il y a tellement de monde euh, à, remercier véritablement, et, si, une personne, une personne que je dois véritablement remercier, c'est Random Churn. Random Churn, euh, c'est la personne dont on ne parle pas suffisamment selon moi, pour la bonne et simple raison qu'elle est un petit peu, un petit peu tout le temps dans l'ombre de, des chaînes, mais c'est une personne que, si, vous, si jamais vous allez sur Gamebox, si jamais vous allez sur Spamble, si jamais vous allez sur Final Boss Fight, si jamais vous allez sur Luke and James, si, jamais quelle que soit <laughs> la, chaîne où vous irez, elle y sera à un moment donné. C'est une personne qui soutient tout le monde à un rythme que je trouve extraordinaire, euh, qui, personnellement euh, me soutient énormément, elle euh, m'a beaucoup aidé sur, sur, moralement, mais aussi également sur la chaîne. Elle, fait, elle fait des artworks pour beaucoup des chaînes que j'ai précédemment citées c'est une très très bonne amie et, et je pense qu'il faut quand même que, ça se sache un petit peu, que sans toutes ces personnes-là, Geek Wars aurait pas pu se faire. Du coup, en plus de souhaiter euh, la bienvenue à toutes les personnes qui ont intégré la chaîne récemment euh, et, qui, et, aident euh, la chaîne à parvenir peut-être un jour <laughs> aux 100 abonnés, on n'est pas encore là, mais on y arrive, ça va continuer, on espère il faut vraiment, voilà, il y a, des personnes euh, qu'il fallait, fallait que je remercie personnellement et ça me, ça me trottait dans la tête depuis un certain temps, il fallait absolument que je les remercie. Euh, donc, euh, donc voilà, Spamos, Gamehog, Luke James, Final Boss Fight, Random Churn, Ben, <laughs> j'en oublie, Emric, Rekia, vraiment du fond du cœur, merci, merci profondément pour tout ce que vous avez pu faire pour, euh, pour la chaîne, même si même si c'était pas grand chose, même si c'était juste un moment où, euh, où, ça allait pas très bien, où vous avez, vous avez, vous avez donné un petit, coup, un, petit coup dans un petit coup de pouce pour le moral ou un petit coup de pied dans le cul pour que je me bouge, ça compte énormément pour moi et donc je voulais vous dire merci. Et donc, c'était ça, la vidéo des, euh, de mon <laughs> anniversaire. C'était une vidéo où, personnellement, je sais que cette journée-là sera une très belle journée pour moi, ce sera une, journée où, où je vais pouvoir être avec euh, des amis et partager un petit moment de, euh, fraternité et d'amitié avec tout le monde. Alors je voulais faire la même chose avec mes amis euh, britanniques qui, qui, qui comptent énormément pour moi personnellement. Voilà, ok. Je vais arrêter cette vidéo là avant de commencer à chialer. Je vous dis à toutes et à tous, portez-vous bien, à la prochaine, ciao